يا ابن مسهي صوت كلي على الصحراء إذا حركه جوس القصايد على طرق قوي والكلام اللي عنز على رجل شجاع أتسمع له هوي وأتمثل به هوي تمدح الوبري وعايض بفعل الطيب شاع عيل من جمه قراح ومن ورده روي الكرم والطيب ما هو بيشرى ولا يباع وذاع ذكر الوبري بها على كل الضوي وفاع طيبه كانها المسك يوم وانفاع وافتخرنا به جسيل لمداح حوي كل غفل شارد بين غنج وامتناع يوم سمعت باب ما هدوت صوبي دوي هيل علم الدات ريف الفقارة والجياع أشهد أن اللي تخير له اسمه ما غوي العرب تقنى الثنية لجل تصبح رباع وعايض يشوي اللقاية وضيفانه شوي ومن تغربها لأن السبع من ترثة سباع المدايح للمهادين غصب تستوي هم محنيت الهنادي مخضبت اليراع يفتخر في فعلهم كل ابن عم سوي يا ابن مسهي حزامي قبل شطر الوداع لا نويت تروح صوبه تراني لك خوي سلامتكم شر ذا الافكار قامت تعود لي رياح جالها في صدر عيسى حركات ودوي القصيد اللي تبناه مفتول الذراع لا سمعته قام ذي بالهوى يعوي ودي جاريه ورد قدر المستطاع ولوي بيوت المعاني على المعنى لوي كل ما هضت شجوني وحسيت بصداع التفت الميسه من نار ونجحت الكوي ومبني بيت الطواريق في جنب الشراع قمت اجوب الارض بالرجل واطويها طوي المدايح بعضها بود واكثرها ضياع كان ما قيلت بقر من مجد مجرب وحموي مثل عايض محزم الضيق محمود الطباع الرفيق اللي صميده وصامل وجروي رايه الصايب يحل المشاكل والنزاع ونتكلم منبع الجود زل وغوي شيخ قوم دايم الدوم ضيفانه اشباع فارس يزوي المعاديل لا حاله زوي يرد حياض المنايا ليهاب الرعاع انفس خصامه من الخوف ترقى وتهوي ما يفكر في المعارك لو يطول الصراع هيبته تشبه الهيبه سعود بن جلوي قصره المعروف مبني على راس الرفاع ارتفاع كل المراجل بديوانه حوي بمانه عايض اليوم نجمه بارتفاع معجم التاريخ من سيرته شبح روي وسلامتكم